Jak zrobić idealnego tripla? No, trzeba grać na kompie. I mieć y, jakieś 120 skinów, y, KD50, triple elite, nawet, y, nawet quadro, ładnie, nice.